Have you seen us lately calling all the shots, even with the ninja roster? Time to know it's time to believe that the time is now that we're gonna make É isso aí, mochila nas costas e pé na estrada. Afinal, esse é o Ser Diferente e eu estarei em todas. Para começar, fiquei sabendo tá no festival de cinema brasileiro, aqui em Nova York vai rolar um super show da minha amiga Preta Gil. Vamos lá? Se tratando de Brasil, só podia ter coisa boa. Futebol, capoeira e samba. Quer mais Brasil que isso? Vou comentar o filme Colegas, na Unicef. Colegas, eu amei o filme. Eu gostei de uma coisa tão bom de sonhos. E consegui entrevistar o Marcelo Galvão no festival. Ah, foi uma experiência única para mim, assim, poder fazer um filme com um casting como esse, né, com a Rita, Breno e Ariel, foi fantástico. A gente teve que trabalhar bastante, foi um trabalho grandioso, assim, que eu acho que ele acabou repercutindo bem, né. Eu, eu cresci com um tio que tem síndrome de Down, então para mim isso nunca foi uma novidade, né? Eu sempre gostei de estar muito perto de todo mundo que tem Down, assim. Então para mim foi uma alegria poder reviver esses momentos da minha infância junto do Breno, do Ariel, da Rita e de mais de 40 garotos com síndrome de Down dentro do filme. Olha, parabéns por esse filme e boa sorte grande é premiação. A só Shopping levou o prêmio? Sim, Uhul! Colegas! Hora de arrasar o palco! E aí, vocês gostaram? Pode falar. Brasileiro leva o Brasil para qualquer canto. E não é só para festa, não. Nós também fomos para a rua. Eu estou dando total apoio ao povo brasileiro. Nós estamos aqui junto lutando. Com Uma política mais adequada e mais transparente para melhorar a qualidade de vida. Eu acho que o Brasil já precisava dessa mudança faz muito tempo e eu estou muito feliz que o povo acordou finalmente. Viva a democracia! Eu também estou nessa. E vocês, pessoal? Em Nova York, o gigante também acordou. agora estarei em todos os cantos, em todos os lugares. Irei como for preciso. Ônibus, metrô, bicicleta até de barco. É só me avisar que estarei lá. Essa nova temporada no Ser Diferente será demais. Ufa, estamos todas e sempre com vocês. Até a próxima. Vamos juntos nessa. Fique de olho.